ガンダムっていうアニメは、ロボットアニメではないんです。はえー、今回ですね、えー、私の好きな話をですね、していきたいと思います。ね、あのー、なんかね、えー、知り合いとかとね、こう YouTube の話なんか、こうする時がありましてね、いや、何の話とかね、したらいいかなとか、ね、ネタに困るんだよなって、 あなたのじゃあ好きなもの何ですかって言われて。得意なもの、一番話せるもの何っつって。うーん、アニメと漫画とゲームかなめちゃくちゃオタクだから。うーん、つったら、じゃあその話すればいいじゃん。っていうことでね。えー、ずっとこれはね、前々から計画していたことなんです。っていうのも、僕の YouTube チャンネルの、この、えー、ブックマークのリストにですね、オタクロード ものがございましてね。えー、嘘だよ。そんなのないでしょ。あ、あった。皆さんね、こう、海外にはですね、ね、日本人と同じようにこうオタクの方がねいろいろいらっしゃるんですけど本当はのオタクってそうじゃないよとかね オタクってこういうものなんだよとかねそんな話をねしていきたかったりでオタクっていうものはこういうものを知らないといけないんですよね。Way of the オタクの話をしていこうというために作ったリストがオタクロードなんです。で今回ですね、えー、私が好きな話のガンダムの話をしていきたいと思いますでこれねガンダムを知っている人にもね 聞いてほしいんです。そして、ガンダムを知らない人にもね、もちろん聞いてほしいんです。そして、もう一回言います。ガンダムを一回見て、ね、一回見たことがある人、ね、知ったような気になってるあなたにね、見ていただきたいんですよ。ガンダムって本当はどんなアニメなのか。ね、あえてう。ガンダムっていうアニメは、ロボットアニメではないんです。 人類史なんですじゃあその人類史って何ですかね人類史って何ですかこれまでの人類の歴史ありましたよねその話を何でガンダムの中で起きるんですかじゃあそれを今回話していきますよねすごいんですよねガンダムじゃないわ。ロボットのアニメないんですそれはねガンダムっていうのは子供向けに作られたアニメだったんです当時はですね 今はそうじゃないですよもうどんどん大人向けになってますからただ子供向けに見せかけたこの人類の歴史の話とかのアニメなんですよその話をしていきたいと思いますはいまずですねガンダムの世界ね1話ねガンダムのアニメ1話見た時に、えー、ユニバーサルセンチュリーね ユニバーサルエッジの79年、ね、って出ますね。これはどういう時代かというと、ね、今だと西暦2021年じゃないですか。ね、これは人類が宇宙で生活するようになって79年経ちましたっていう世界なんですよ。はい。で、えー、その頃人類がですね、地球連邦という統一政府が 作られますね。それまでは国同士が争ったりですねね、ひどいもんでした。エネルギー問題もあったりとか、で人口が増えすぎたんです。そこで人類はどうなったか、宇宙に行ったんですね。宇宙に行って79年目になりましたよっていう話なんですよ。で、そしてですね、えー、ガンダムは、まあ、ロボットが出るんですけど、えー、戦争のアニメでもありますよね。はい。ガチガチの戦争です。えー、これまでのロボットアニメっていうのは、 ああ世界征服してやるぞっていうもう本当にねあの悪い敵、ね、人類全員倒してやるぜっていう敵からあああ私は正義のヒーローだみんなやっつけてるいやっていうそんなね子供向けのアニメだったんですけどガンダムは違うんですよこれまでのアニメとは全然違うねこれちなみにですね2021年っていう年は オタクにとってですね、非常に大事な年であるんです。っていうのも、えー、先行のハサウェイ映画、ね、えー、宇宙戦艦ヤマト、ね、リメイクの映画、そしてエヴァンゲリオン、最後のエヴァンゲリオンの映画。この3つっていうのはオタクの歴史に大きな影響を与えてるんです。で、そのオタクの歴史なんかの話も、えー、まあ、いつかしていきたいと思います。その中で今回ガンダムの話です。で、えー、 話がそれるんですけど、えー、今回はガンダムの世界の話をしていきます。なんでこんな言い方をするかというとですね、えーこんえー、今回ですね、えアニメの、えガンダムのアニメの話をするにあたって、え A パート、今回は A パートです。ガンダムのこんな世界だよっていうね、こんなアニメだよって話をしていきます。で、B パートはガンダムのアニメの外側、 ね、ガンダムってどういうふうに作られたかっていう話もしています。これがめちゃくちゃ面白いです。知っててほしいんです。すごいです。知っててほしいっていうか、あの、聞いたら、え、そうなのってなります。ガンダムのアニメだけでもすごいんですけどね。で、えー、ガンダムの世界という話の仕方をしましたので、今回ね、ガンダムの、この、このアニメを見ててね、ガンダムのストーリーの話はね、あんまりしません。ガンダムのストーリーの解説をしませんね。 だから、ガンダムのアニメを見て、えなんかよくわかんなかったな、どんなストーリーだったっけって言った人に、ストーリーの解説はですね、まあまあ、あのー、それはちょっとね、今回ではない。今回は違います。あら、あえ、あえて言う、あえて言いますけど、ガンダムの魅力っていうものを伝えるためにガンダムの世界の話をします。どんな世界かって話をします。はい。じゃあ、えー、じゃあ宇宙時代ですね。 人類はあどんどん進化していきましたそしてガンダムはロボットアニメではない人類史だよっていうアニメを話をしましたね、えー、それはなぜかというと、ね、人類ってこれまでの歴史で、えー、たくさんね大きな発明をしてきました、えー、最初は火を使えるようになったり、ね、そこからお金だったり、ね、次は、まあ、戦争のログやあとは、えスチームそして、え電気 えー、各、えー、パソコン、インターネット、で、AI、で、次は宇宙時代に来ましたね。この、また新しい人類のこの進化のきっかけになるものが出てくるんです。それがガンダム。人類史。ガンダムっていうアニメは人類史なんです。で、ね、この、例えば火っていうものができてから人の生活って変わりましたよね。電気でも変わりましたよね。パソコンでも変わりましたよね。 核でも変わったじゃないですか。ね。インターネットでも変わったじゃないですか。じゃあ、ガンナムは、どういったことで人類を変えてしまうことになるのか、それをお話ししていきたいと思います。えー、まずですね、ガンダムのアニメをこうパッと見た時に、えー、人類が増えすぎた人口を、えー、抱え込むことができなくなってしまって、え人類はですね 宇宙に移民を送るんですね。もう人増えすぎたからお前ら宇宙に住めやっつってコロニーと言われるこのこんな形をしたねペットボトルみたいな形した大きな、えー、鉄の塊の横に住むことになるんですねコロニーに住むことになるんですねコロニーっていう言葉みんな知ってるよねでこの内壁の部分にですね人類は住むんですよ回転することによって重力が生まれているでここの内側で人は住めるようになりました でここで人々は宇宙で生活をしていますたくさんのコロニーとともにそして残った地球じゃあ地球どうなったのお金持ちとかエリートしか住めない場所それが地球そうなってしまいましたで宇宙は移民の人たちですまあ比較的ですねあのまあ何て言うかこう 貧困層であったりとか、まあ、地位の低い人たちが宇宙に住むことを余儀なくされてしまったんですね。じゃあ人類が宇宙に、えー、永住権をね宇宙にですね生活をすることになりました。で残った地球に何人かいます。じゃあこれでハッピーエンドかつそうじゃないんですよ。ね。移民がねあなた急にですよちょ明日からね地球 地球はもう人がいっぱいだから、宇宙に住んで、バイバイってね。で、宇宙に住ませられるわけですよ。もうここで格差生まれてるんですよ。ね、移民の人たちの街ですから。まあ、昔のアメリカとかオーストラリアみたいなもんかな。で、そこでですね、コロニー回ってますよね。重力作るために。で、電気もいりますよね。コロニーに住むにはめちゃくちゃ税金かかるんですよ。 めちゃくちゃ大きにたくさんのお金払わないといけないんですよフェアじゃないですよね地球の人と宇宙に住んでる人これ宇宙に住んでたらムカつきますよね僕も宇宙に住んでたらえ税金高いしなんかこの機械古くなったらこの頃にどうなるか分かんないしいやなんか不安だなでねそれだけじゃないんですよ軍とかね持てないんですようんで自治権もないんですよ ねあくまで地球に一部地球に住むエリートの人たちがいますその人たちがそのコロニーたちをコントロールするんですそしてこのコロニーからはね奴隷のようにこの地球に住むエリートの人たちにお金を払うようなことになるそういう構図になっちゃうんですだってそうでしょコロニー作ったんだからね住んでもいいよねてか住めよ でもコロニーって維持するのにお金かかるんだよねお金払えよで貧乏な生活して、はあ、地球に住んでたのに宇宙に来てああ新しい生活しなきゃいけないしなのにすごくなんか税金高いなてか法律とか作らせてくれないしって格差が生まれるんですでそこでどうなったかねサイド1ねサイド2サイド3サイド4 サイドセブンとかねいくつかコロニーがそういう名前で呼ばれているんですけどそのうちのサイド3独立するんですねなんと怒るじゃないですかそんな生活の中で俺たちに自治権をよこせってね俺たちに自由をでねそしてね人類は宇宙に行くことによって進化したんだ宇宙にいる我らこそが優秀なる人類なんだっていうことで 戦争始まるんです。あ人類やっぱりね何かこう新しい発明とかね変化があったら戦争するんですね悲しいアニメでもそうなんですいつの世も変わりませんなねこのサイド3に住む人たちは自分たちの自治権を求めましたがもちろん地球の人たち地球連邦はそれを認めませんでしたねだってあいつらなんか もともと移民でしょ調子に乗るなよっていうかまあコロニーとか俺ら作ってやったのか感謝しろよみたいな、まあ、そんなね大きな差があったんですねそれでですねサイド3であるジオン公国だと言ってですね独立するんですそして戦争を仕掛けるんですで一つのコロニーをジオン軍は占拠するんですね通る兵器を使っ モビルスーツこれがね皆さんがロボットという、ね、ガンダムの世界ではロボットと言いませんモビルスーツと呼びます、えー、もう一つですねこのモビルスーツってねなんでロボットなんかがなんか兵器出るのそれなんかリアルじゃなくないってまあそう言うかもしれないんですけどモビルスーツというものが生まれたのには、えー、理由があるんです、えー、ミノフスキー粒子というミノフスキー博士がですねロシア人かな発明をするんですね この粒子は電波妨害をすることができるんですよ。なので、これまでできていた、ね、飛行船とかで、ね、チームワークを使って戦争するっていうことがやりづらくなったんですよね。そこで、モビルスーツという大きなロボットが生まれるわけですよ。ね地上だったら大変だけど、宇宙だったら、まあ、ロボット、ね、重力も耐えられるし、まあ、まあガンガン動いてたんですね。で、飛行機よりも 頑丈でそして飛行機よりも汎用的でそして飛行機よりも威力の高い攻撃を瞬時に相手の洗顔にする攻撃をすることができるこれがモビルスーツという発明なんですミノフスキー粒子とモビルスーツこれが新しい時代そして戦争を変えたんです。 これがガンダムの世界を変えたってわけではないんですけどね大きなものではないんですけどねただこれも大きなきっかけの一つですで、えー、もちろん地球軍とジオン軍ね大きな差がありますよ国力は1対30以上と言われてますねジオンは1ね地球は30そんな勝てないですよねでジオン軍はそのオイルスーツというのを使って何をしようとしたか、ね、このままじゃ勝てないじゃんねコロニー占拠するんですよ でコロニー占拠しましたねこの占拠したコロニーを地球に落としますだって言うこと聞かないんだもんで地球にコロニーが落ちることによって人類のほとんど、ね、地球に住む人類のほとんどが死んでしまうそこから「機動戦士ガンダム」のアニメの1話が始まるんですねえ今めちゃくちゃ長い話したでしょこれだけ長い話したのに まだ1話だよ。でも1話ではそこまで丁寧に説明しないからね。いいかいエヴァンゲリオンとか、重戦艦ヤマトとかね、ガンダムもそうだけど、素晴らしいアニメほどね、アニメから見える部分はこれぐらいの情報量。でも本当に存在してる情報はこれぐらい。みたいなね。氷山のように。素晴らしい作品ほど大きな設定があるんです。たくさんの設定が。だからこれだけね、 アニメの、これ、機動戦士ガンダムのアニメの1話に行くまでこれだけ時間かかったんですよ。大変でしたね。 <laughs> でもね、そんなことさ、子供に言ってもさ、わかんないじゃん。でもいろいろあったよ、つって、こう、で、行くわ行くわけですよ。ね。で、えー、ここでもう一つ面白い話をしていきたいと思います。ねえ地球連邦軍、ね、めちゃくちゃ強い、このね、ユナイテッドな国なんですよ。 でこの地球連邦軍と、えー、ジオン軍この国のこの2つの国にはモデルがあるんです、えー、まず地球連邦軍非常に腐敗した国ですで国力は非常に強いですアメリカとソ連なんですよアメリカ色が強いで腐敗した国でねねもうガンダムシリーズを見てる人だったらどう考えてもね ジオン軍のがかわいそう。ジオン軍が好き、連邦があんまり好きじゃないっていう人が増えるんですよ。でも、ここに主人公がいるんですよ。ね。お金と物欲でガンガン敵を倒していく。で、悪いことを陰でいっぱいしている、この国。これが主人公のいる国なんです。これは、これまでのアニメであまりなかった。そして、ここのジオン広告ね。 宇宙という宇宙に住むためには素晴らしい人種なんだっていうね、えー、技術とねパッションでねでこれまでこう押さえつけられた辛さっていうものを使って戦うこのジオン軍モデルがあります見た目に分かりますよねドイツそして旧日本帝国軍なんですね。 ビジュアルとかそういうこの思想的な部分はドイツで、えー、戦争のこの戦い方、ね、はあ日本なんですよね負け方が日本っぽいんですねここね説明もお話しするとねまたねここもね説明をねあのいろいろしたいんだけどあのー、まあ長くなっちゃうから <laughs> オタクはねすぐ話がそれてねそこの補足の説明を非常に時間かけてしまうから今回はそれを我慢しておう 本当はしたいけど。ここ面白いでしょそう、ガンダムっていうアニメは、ね、人類史、ロボットアニメじゃないよ、人類史だよって、いろんな人類っていろんなこのね、あの技術とか進化によっていろいろ変わってきたよね。その節目節目節目のこの起きたこと、これの人類史がガンダムなんですよ。ね。っていう話をしましたけど、プラスですね。 アメリカンソビエトそして日本ドイツがこの、ね、宇宙人の日本人とドイツ人がアメリカとソ連をこう攻撃しに行くっていうねすごいスペクタクルな SF なんですねこう聞くとなんかもう一回見たくなっちゃうでしょならないまあそれは人によるからで、あのそこでまあ 心に落とす落とすわけですよでもそれでも戦争はもちろん終わらないだってお金も資源も地球はいっぱい持ってるからでそこでですねえー、ジオン軍はモビルスーツという存在をね先に作ったことでまあ力の差がある連邦を圧倒でき圧倒できたわけですよ。ね。今のこの宇宙時代の戦争はモビルスーツなんだっていうね。 まあロボットってやっぱ夢があるよねこの空を制するにやはり鳥の形に似た飛行機で海を制するにやはり魚に似た形をした方がいい魚じゃあ宇宙時ではそうどうなるんだ大きな何かね汎用的な行動ができるようになる兵器が欲しいなそして自分と同じ 形をしが人ってイメージしやすいのはロボットですね。で自分と同じ形をしてる方が攻撃しやすいね操作しやすいそして人の形をしたものを打つのもまた辛いですよね人の形をした兵器っていうのはある意味、えー、大きな意味をそれ以上に持たせてるものがあるかもしれませんでそれは置いといてですねオイルスーツというのがありましたでその、えー、発明のおかげで ジオン軍が押してるんですね、最初。えーって。で、連邦軍もそれ、そのままじゃいかないんですよ。俺たちのオールスーツ作ってやろうじゃないかって。俺たちの方が金あるし、ね。連邦軍もね、敵の、このね、敵はね、ザクというモールスーツをね、持ってるんですよ。それをね、露獲するんですよ。で、もう、見るんですよ。うん、こんな風にできてるんだ。ああ、すごいな、つって。うん、でも俺たちでも 作っちゃいいんだよっつって作っちゃうんですよね。で、プロトタイプで作られたのがタイトルのある通りガンダム。ガンダムなんですよ。で、えー、それをですね、サイド3っていうところで隠れて作ってたんですよ。で、それを作ってたのがアムロ・レイ。主人公アムロ・レイのお父さんのテム・レイっていう人なんですね。で、えー、アムロ・レイは <clears throat> ちょっとね、 と変な子でもう服もちゃんと着ないでもうご飯も食べないでずっとこう機械をいじったりするようなちょっとオタク的な子供だったんでちょっと変わった男の子だったんですよ。である日その主人公が住むサイド3で襲撃が起きるんです。ジオングのムールスツがやってくるんですよ。で「えなんでなんで?」って「なんで攻められたんだ?」そこに 連邦軍が隠れて作っていたガンダムそしてガンタンクガンキャノンがあるんですね連邦軍はこれをビクトリーに合わせて V 作戦と名付けていましたでそのガンダムを見つけたジオン兵士を破壊しようとするんですねこの他にもモビルスーツがあったんですけど攻撃するんですよでそこにガンダムにたまたまですねガンダムの近くを通るんですアムロ・レイが避難しないといけないのに 機械オタクだから、機械を見に行っちゃうんですよ。で、乗っちゃうんですよ。で、うわ、すげえ、これ普通のロボットよりもめちゃくちゃエネルギーあるじゃんつって動かしちゃうんですね。倒しちゃうんですよ。うまくいっちゃったんですよ。民間人なのに。で、えー、そこでですね、そのブルスーツだけじゃなくて、そこは助かるんです。そこは、なんとか助かるんですよ。コロニーはボロボロになったけど。で、そこにですね、 また最新鋭のですね連邦が作っていたホワイトベースという、えー、戦艦が、ね、宇宙の戦艦があるんですよ。でそこにモビル新しくできたモビルスーツを乗せてこのジオン軍から逃げつつ連邦軍に渡しに行こうねっていうのが最初だったんですよ。ただですねこのアムロ君ちょっと変なところがございまして最初はですね敵の ね、すごいベテランのパイロットでもね、倒しちゃうんですよ。すごいね、つって。アムロ君、アムロ君、やっぱ、このガンダムってモビルスーツ、ほんとすごいね、ガンダムって強いんだなってなるんですよ。で、今度は、さらにベテランのパイロットが来るんですよ。で、それもガンダム倒しちゃうんですね。えー、すごいね。やっぱガンダムってすごいんだなって。で、そこで、このエースの シャア・アズナブルというですねあの後にアムロのライバルとなる超有名なもうめちゃくちゃモビルスーツ使うのがうまい、えー、シャアというのが襲ってくるんですよ。それも、まあ、倒すことはできなかったけども退けられるんです。ガンダムってすげえなーってなってその後も何度も続くんですよ。ごめんねアムロ君ねあの兵士いないから代わりに今ガンダム乗れるの君だけだからちょっとお願いよろしくね戦ってっつって でアムロは嫌なんですよもともとなんか地味なねあの機械オタクの男の子だったんで人を殺したことないのに無理やりやらされてどんどんね気がめいっちゃうんですよでも鬱になっちゃうんですよなんで俺がやらなきゃいけないのってそれでも来るんですよだってだって友達とかも乗ってる乗ってるんですよ避難民も乗ってるんですよその戦艦にはで敵が押し寄せてくるんですよ守らないといけないんですよ 自分しかできないから。で結局アムロ君は正式に兵士になっちゃうんですよね。なぜならどんどんアムロがあガンダムって強いなっていうところからいやガンダムも確かにすごいんだけどアムロってやつやばくねってなるんですよ。ここでアムロ君は君はエスパーかもしれないと 連邦軍の兵士から言われるんですね連邦軍はエスパーって言ってるんですけど実はこれちゃんとした名前があるんですガンダムを見たことがある人ならわかるんですけども、えー、ニュータイプっていう存在がございます人類がこの宇宙に、えー、生宇宙で生活したことによって、えー、開花するした存在それがニュータイプなんです でジオンの方は先に連邦軍よりも宇宙での生活をしていたのでこのニュータイプっていう存在を早くから、えー、知っていてそして、えー、それを軍事利用していたんですででニュータイプっていうのはどういうものかっていうとレーダー使えないってさっきミノフスキー粒子でねレーダーが使えないって言ったじゃないですかでもニュータイプはあれ敵来るよ分かっちゃうんですよねでニュータイプ ね、FPS っていうゲームで言うとねめちゃくちゃエイムがうまいんですよなんだったらノールックで打てちゃったりするんですよめちゃくちゃ戦争の道具として強かったんですこのニュータイプはでもちろん敵にもニュータイプは生まれるんですここからですよガンダムのアニメはガンダムっていうアニメロボットアニメじゃないって話をしましたね人類史だっていうここです 人類っていう存在が自分たちの星から出ないといけないほど増えてしまいそしてその人類っていう生物は自分が生まれた星以外のところでも住むように住めるように進化したでそしてまた人類は宇宙に住むことによって脳が進化するんです。ね、これまではね 電気だったり、まあ、インターネットだったり核だったりいろいろありましたけど人類自体が進化したんです宇宙に出たことによってでここでアムロっていうのは天才的なニュータイプだということを発覚するんですねでもちろん敵にもニュータイプがいますニュータイプ同士の争いは本当にすごいことになるんですよ何がすごいかっていうとねこのニュータイプ同士一瞬でやっただけなのに もう相手の過去とか存在とか考え方なぜ戦っているのかどんな風に生きてきたかどんな性格なのか分かっちゃうんです分かり合っちゃうんですここでスパークが起きるんですニュータイプ同士は私たち軍事利用されているけどニュータイプっていう存在はそうじゃないんじゃない このニュータイプという新しい進化がこのね先の人類の未来を作っていく新しい存在なんじゃないかなって気づくんですよでも悲しいかなその時代は戦争中なんですそしてさらに悲しいことに戦争にこのニュータイプは非常に役に立つんですこれがガンダムなんです ね、最終的にね、あの、地球連邦がもちろん勝ちますけども、ね、主人公であるアムロが、でもこれで良かったのかっていうね、終わり方をするんですよ。ニュータイプってんだろう人類って何だろうね人類がもし宇宙で生活した時そして人類が宇宙で進化した時で人類が自分が持っている能力以上の新しい能力を使えるようになった時 それがガンダムなんです。ということで、今回ガンダムの話でした。ということで、あの、総括すると、ね、ちょっと暑いからね、ジャケット脱いじゃったんだけど、総括すると、ね、人類というものがね、地球を出ました。地球に依存せず生きていくことができました。そこで、えー、格差社会が生まれました。ね、宇宙にいるのは移民の人たちで宇宙と 地球住んでいる人たちの間でパワーバランスが悪くなりましたねもうそこがリアルだよねでそこからですねあの人類にこのね人類の宇宙に住んでいる人たちは自治権を要求してもね承認されなかった国として見られなかったんですよこの世界どっかで聞いたことないですか中国で起きてる香港の問題ね 教育ですとかその香港の市長から自由に選べないじゃないですかそこでデモを起こしたりしたじゃないですかで中国はその要求を読んでじゃあ中国が選んだこの何人かの人たちから市長を選んでもいいよみたいな方法になってまたデモが起きたりとかね今まさにそういう問題が非常に起きていますよねそれが1979年頃かな その時代にそういうものを作ったということで、えー、ガンダムっていう作品は非常に、えー、子供向けに作られたのに大人の人たちが衝撃を受けて注目し始めたんですよね。 <clears throat> でね、えー、まあ、あのー、そういう話でそこから人類は宇宙で新しい進化起きるんですね人類自身が進化する。ね、人と人のその人対人がコミュニケーションする時に、 何の人対人がコミュニケーションするときに誤解のないコミュニケーションをすることができる新しい人類のコミュニケーションの形をすることができるその人類の進化の可能性しかしその可能性を戦争っていう道具にされてしまっているっていうのがガンダムなのでだからガンダムはロボットアニメでなく私は人類史という言い方をしましたはい で、まあ、以上、ガンダムの話なんですけれども、あのー、ガンダム以外にね、何かこう、おすすめのアニメとかあったら、ぜひ、なんかコメント欄で教えてください。はい。ね、まあ、これ以外にもね、ガンダムっていろいろ、ここだけじゃないんですよ。なんかガンダムの話をしていくとね、他にもね、いろいろ話ができるんですよ。例えばね、たと例えば一個だけ忘れて、あのね、えっ、と、ジオン軍っていうのはね、技術的にはですね、 あの先にモビルスーツを作ったんですよでも地球連邦と違ってお金がないんですよで、えー、このモビルスーツってねロボットっていうものを作ったって言ったじゃないですか、えー、ジオン軍のこのねモビルスーツのこの可動部分っていうのは流体パルス、ね、ここからエネルギーを流してこう開くっていう仕組みでできてるんですなので、えー、例えばこういうポーズを取りたい時はこことこことこうロックをして 流体パルスを流してこうなるわけですね。で、えー、したがって連邦軍地球連邦軍の方はもうお金に余力があるので関節部分にモーターを入れちゃえばいいじゃんそっちの方が早いじゃんシュシュシュシュってこう早く動くんですよね。っていうねこういうね設定もですねあるんですよ設定の違いが。もうねそこをね細かく見ててね見ていっても面白いからロボットにフィーチャーされがちなんですけど ガネの魅力はそうじゃないということを今回お伝えしたかったんですよ。ね、少しでも皆さんに伝わってくれれば嬉しいですね。ねこういうのがオタクなんですよ。このオタクっていう存在についても皆さんに少しでも理解してくれたら嬉しいと思いますということでデビーでした。パカパカ最後にですね 私の好きなガンダムのゲームのオープニングから、えー、ガンダムシリーズの中から、えー、おすすめの作品や見方を、えー、解説していきたいと思います。ではどうぞ。